Hola cara de bola, después del gran apoyo que recibió este video, finalmente he tomado la decisión de enfocar mi contenido a hacer este tipo de videos y como no me gustaría seguir perdiendo el tiempo en procrastinar, es que ahora les presento el siguiente video para el buen amigo Perinois. Para quien no lo sepa, Perinois es un creador de contenido enfocado a las series animadas con un particular gusto inclinado a los Simpson. En su canal nos presenta una serie de videocríticas, análisis y todo tipo de comentarios variados relacionados al tema. ¿Cómo la ves? Como ustedes imaginarán, y de la misma forma en que ocurrió con Max Power, hace relativamente poco fue que me topé con su canal, y fue entonces cuando por pura afición comenzó el siguiente procedimiento. Número 1. Ahora es momento del bocetaje, o mejor dicho, momento garabato. En esta fase nada más me puse a bocetar la estructura base sobre la cual se va a trabajar el dibujo. Es importante comentar el hecho de que fue gracias a esta imagen que pude obtener una referencia clave sobre la cual basar todo este video, ya que después de tirarme un maratón de Perinois no pude encontrar un avatar o algo parecido sobre lo cual tomar inspiración, así que ya ni modo. Número 2. Ahora es momento de la digitalización. A esta fase se accede solo después de haber obtenido un buen resultado anteriormente, por lo que ahora solo queda pasar a limpio todo y corregir defectos varios, ¿a poco no? Número 3. Como bien se dice en El arte del color por Johannes Itten, el color es vida porque un mundo sin color se nos presenta como muerto. Los colores son las ideas primordiales, los hijos de la luz. Es por ello que inspirado bajo este concepto, y porque mi mamá dice que mis dibujos se ven feos sin color, es que he tomado la decisión de promover el color en este dibujo, claro que sí. Finalmente, el resultado final, a continuación. Perinois es uno de los creadores de contenido de los cuales me veo sus videos mientras preparo la comida. Obviamente mi opinión respecto a su canal tenía que ser buena, ya que por más que me brinque el aceite del sartén, su opinión siempre tranquiliza mi alma. Por todo ello es que dedico con afecto este video a él y a todos ustedes por apoyar el canal y hacerme feliz. Para ver los dibujos en buena calidad, accede al enlace de la descripción. Claro que sí. Sin más por el momento, yo me voy a recostar. Un descanso merecido para mí.